já sabe né Fica na voz mandando pra bandida Leque um LX Seu safado tem cara de santa, mas sei que é safada Adorei essa menina com o um rostinho de fada Menina profissional, bandida safada É o lequinho PK que te dava pancada Piranha bandida, safada escondida Vai brotar aqui no baile que vai tomar pica Piranha bandida, safada escondida Vai brotar no baile hoje que tu toma Vai flexionando a chota. No baile Vai jogar na chota Piranha bandida, safado escondida Vai brotar aqui no baile que vai tomar pica Piranha bandida, safado escondida Vai brotar no baile hoje que tu toma Tá flexionando a chota Em cima, em cima da minha pica, da minha pica, da minha pica Vai jogar na chota Ficar no beat, louco da produção de santa, mas que é safada Adorei essa menina com o rostinho de fada Menina profissional, bandida safada É o lequinho PK que te dá espantada Piranha bandida, safada escondida Vai brotar aqui no baile que vai tomar pica Piranha bandida, safada escondida Vai brotar no baile hoje que tu toma Vai que na chata No baile vai jogar a chota Piranha bandida, safado escondida Vai brotar aqui no baile que vai tomando pica Piranha bandida, safado